Il Signore vi dia la pace. Sono fra Emanuel e ci troviamo nella parte sinistra dell'altare, nella basilica inferiore, dove Pietro Lorenzetti ha affrescato le scene della passione, morte e risurrezione di Gesù. E qui, prima di salire nel chiostro, e andare in Basilica Superiore noi troviamo un particolare, cioè Giuda impiccato. Ma perché? Come mai? Non possiamo capire questo particolare senza guardare dall'altra parte dove Giotto ha dipinto San Francesco accanto a uno scheletro, alla sorella morte corporale. Giuda vede nella morte la fine, tutto è finito lì, si abbandona alla disperazione, alla morte, mentre San Francesco aspetta la morte con le braccia aperte, con gioia. Infatti, alla fine del Cantico delle Creature, loda il Signore per la sorella morte corporale, colei che ci aprirà la strada verso la vera felicità, verso la vita con Dio. Il Signore vi dia la pace.